سلام و درود عزیزان وقتتون بخیر به درس جدیدمون خوش آمدید در این کلیپ قصد داریم تعدادی از صفات مثبت و خوب آدم ها رو در قالب اصطلاح بیان کنیم وقتی میخوایم با بیان زیباتری طرفمون رو توصیف کنیم و نمیخوایم مستقیما با یه صفت ساده وصفش کنیم میریم سراغ اصطلاح مثال هایی که براتون در نظر گرفته شده رو دوستان در قسمت کامنت بنویسید حتما و آنها را با تلفظ درست بخونید تا کاملا کاربرد هر اصطلاح رو یاد بگیرید. دوستان مستحضرید که اصطلاح شامل کلماتی که معنی تحت و لفظی و کلمه به کلمه اونها ممکنه منظور نباشه و ما باید با آشنایی با هر زبانی بدونیم اون اصطلاح خاص در کل چه معنی رو میخواد برسونه. در فارسی هم همینطوره زمانی که میگیم فلانی دست گل به آب داد قطعا منظورمون این نیست که طرف رفته گل فروشی یه دست گل تهیه کرده و بعد کنار رودخونه اونو به آب داده مفهوم کلی مد نظره یعنی یه گندی زده یا یه خبتی کرده و البته گاهی از کلمات اصطلاح هم میشه به مفهوم کلی پی برد اینجا نمونه های از اصطلاحات برای بیان خصلت های مثبت افراد را آوردیم و مثال هم در نظر گرفتیم که تقدیم میشه قبل از ورود به بحث این درس لازمه یه نکته رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که اگر میخواید از زمره اولین نفراتی باشید که جدیدترین ویدیوهای آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن به دستشون میرسه و میتونید از اونها بهره کافی رو ببرید لطفا کانال رو subscribe یا follow کنید اون رو نشر بدید و به دوستاتون معرفیش کنید حالا میپردازیم به موضوع جذاب درس امروز اصطلاحاتی برای بیان خصوصیات مثبت افراد A live wire person A live wire person دقت کنیم live wire به معنی سیم برق داره اما این اصطلاح به معنی آدم پرتحرک و پر انرژی A live wire person A live wire person به مثال دقت کنیم که خوب برامون جا بیفته We need a live wire like Mori in this department. We need a live wire like Mori in this department. معنیش میشه ما در این بخش به فردی پر انرژی مثل موری نیاز داریم. پس در اینجا دیدیم معنی اصطلاحمون هیچ ربطی به سیم برقدار نداشت. اما در کل به معنی آدم پرتحرک و پر انرژیه. We need a live wire like Mori in this department. We need a live wire like Mori in this department. A big shot person. A big shot person. shot به معنی گلوله تیر و یا ساچمه اما یه ساچمه بزرگ چه معنایی میده برای یک آدم معنی کلی این اصطلاح میشه آدم کله گنده و دارای نفوذ a big shot person a big shot person به مثال دقت کنیم تا کاملا کاربرد اون در جمله دستمون بیاد He is trying to become a big shot in that country. He's trying to become a big shot in that country. او داره سعی میکنه که در اون کشور تبدیل به فرد با نفوذی بشه. He is trying to become a big shot in that country. He is trying to become a big shot in that country. A go-getter person A go-getter person به معنای آدم بلند پرواز و فعال با هدف موفقیت. آدم پویا و زیرک رو میگن a go-getter person, a go-getter person, a go-getter person. We only recruit go-getters who will be actively involved in the company's development. We only recruit go-getters who will be actively involved in the company's development. معنی این جمله همراه با این اصطلاح اینه ما تنها افراد بلند پروازی که به صورت فعالانه در توسعه شرکت درگیر باشند رو استخدام می کنیم. We only recruit go-getters who will be actively involved in the company's development. We only recruit go-getters who will be actively involved in the company's development. A self-made person. A self-made person. در واقع با این خط تیره self-made به هم چسبیدن و یک ادجکتیو رو برای پرسن تشکیل دادن. self به معنی خود میدم یعنی ساختن این اصطلاح از اون دست اصطلاحاتی است که میشه از معنی تحت لفظی و کلمه به کلمش به مفهوم اصلیش پی برد به معنی فرد خود ساخته یعنی کسی که بر اساس تلاشهای خودش موفقه نه دیگران a self-made person a self-made person This could be the start for a self-made man. This could be the start for a self-made man. این میتونه یه شروع برای فردی خود ساخته باشه. This could be the start for a self-made man. This could be the start for a self-made man a level-headed person a level-headed person level به معنی تراز و یک دست head هم به معنی سر، کله و در کل به معنی کسی است که فکرش معقول کار میکنه. معنی این اصطلاح رو دقت کنیم. آدم متین و معقولی که تو شرایط سخت هم منطقی رفتار و برخورد میکنه. A level-headed person که امیدواریم هممون گونه باشیم. A level-headed person A level-headed person Marta was glad to have the advice of someone so level-headed. Marta was glad to have the advice of someone so level-headed. مارتا خوشحال بود که توصیه فرد بسیار معقولی رو داشت. Marta was glad to have the advice of someone so level-headed. Marta was glad to have the advice of someone so level-headed. اصطلاح بعدی عبارت است از open-minded person. open-minded person به معنی آدم آزاد اندیش، روشن فکر و بدون تعصب. open به معنی باز mind به معنی ذهن فکر open minded آدم ذهن باز آدم روشن فکر این هم باز از اصطلاحاتی است که میشه از معنی کلمه به کلمهش فهمید که معنی اصلی اون چیه open minded person open minded person Doctors these days tend to be more open-minded about alternative medicine. Doctors these days tend to be more open-minded about alternative medicine. این روزها پزشکان بیشتر مایلند که نسبت به داروهای جایگزین روشن فکر و بدون تعصب باشند. Doctors these days tend to be more open minded about alternative medicine. Doctors these days tend to be more open minded about alternative medicine. A soft hearted. Soft hearted. سافت به معنی نرم هارت به معنی قلب کسی که دلرحمه آدم دلرحم و مهربان A soft hearted person A soft hearted person به جمله نمونه دقت کنیم James was so soft hearted and he always hate anyone to cry. James was so soft-hearted and he always hate anyone to cry. جیمز بسیار دلرحم بود و همواره از گریه کردن دیگری متنفر بود. James was so soft-hearted and he always hate anyone to cry. James was so soft-hearted, and he always hate anyone to cry. A good mixer. A good mixer. Good که به معنی خوب mixer به معنی مخلوط کن. در واقع به کسی میگن که خوب قاطی میشه. آدم زود جوش و اجتماعی. A good mixer. A good mixer. Teachers need to be good mixers and good talkers. Teachers need to be good mixers and good talkers. لازم معلم ها اجتماعی و سخنور باشند. Teachers need to be good mixers and good talkers. Teachers need to be good mixers and good talkers. A good company person. A good company person. کامپنی به معنی همراه، مصاحب، همنشین. کسی که good companyه یعنی آدم خوشمشربیه. A good company person به معنی آدم خوشمشرب که دیگران از گذراندن وقت با او لذت میبرن. امیدواریم که اینطور باشیم هممون. A good company person. A good company person. Always try to be a good company person. Always try to be a good company person. همواره سعی کن که فرد خوشمشربی باشی. Always try to be a good company person. Always try to be a good company person. a high flyer person a high flyer person احتمالاً از کلمات این اصطلاح به معنی اون پی بردید fly پرواز کردن high flyer آدم بلند پرواز a high flyer person آدم بلند پروازی که بر اساس توانمندی هاش موفقیت به دست میاره a high flyer person a high-flyer person high flyers in the industry typically earn 25% more than their colleagues. High flyers in the industry typically earn 25% more than their colleagues. افراد بلند پرواز در صنعت معمولا 25 درصد بیشتر از دیگر همکارانشون کسب درآمد دارند. High flyers in the industry typically earn 25% more than their colleagues. High flyers in the industry typically earn 25% more than their colleagues. High flyers in the industry typically earn 25% more than their colleagues. an early bird an early bird early به معنی زود زودرس یا اوایل صبح اول صبح early bird میشه به معنی اصطلاح پی برد به معنی آدم سهرخیز. و همچنین برای آدمی که وقت شناس باشه هم به کار میره اما عمدتا به معنی آدم سهرخیز. an early bird An early bird There is a good reason for being arrived in time. The early birds get the worm. There is a good reason for being arrived in time. The early birds get the worm. دلیل خوبی برای زود رسیدن وجود دارد. آدم بخشناس فرصت را می رو باید. به قسمت دوم جمله مثالمون دقت کنیم. The early birds get the worm. به معنی اینکه پرنده هایی که صبح زود بیدار میشن و میان حتما یه کرمی چیزی آیدشون میشه و این به ضرب المثل خودمون اشاره داره دقیقا که میگن سهرخیز باش تا کام روا باشی یعنی اگر سهرخیز باشید و اول صبح بیدار شید حتما یه منفعتی حاصل میکنید و کام روا میشید There is a good reason for being arrived in time. The early birds get the worm. There is a good reason for being arrived in time. The early birds get the worm. خب عزیزان خودساخته بلند پرواز آزاداندیش ما خدا قوت چه کردید؟ آیا مثالها رو نوشتید در قسمت کامنت؟ با صدای رسا روخانی کردید؟ البته که این کار رو انجام میدید. این فعالیت ها دوستان خیلی موثره در فرایند یادگیری شما که سریع و عمیق پیش بره. ما هم خیالمون راحت میشه که مطلب رو به خوبی فرا گرفتید. سپاس بیکران از همراهی گرمتون ممنون که ما رو در این راه آموزشی تنها نمیذارید و قدم به قدم همراه ما و کانال انگلیسی مثل خوردن پیش میرید این ویدیو و سایر ویدیوهای آموزشی انگلیسی مثل خوردن رو با دیگران هم به اشتراک بگذارید و کانال ما رو به اونها معرفی کنید در پناه خداوند شاد و سرزنده و موفق باشید